tagon 33 de la trudis origen Amsterdamo. Odio mi bone memoras. La justam nombron da tagoi. Kai tio estas interesa signo, ĉu? Facte, la facto che mine plume moras la comenzon de citiu trudis diras al mi che ci ho già sio cutimo kai tiu sento iel mal tranquilligas min char ne temas plu pri escepto mine shatas la esprimon nova normalo mi daure pensas che ci tiu momento de la planeta vivo estas extraordinara kai mi rifusas firme consideri gin normala ali flanque mi agnoscas la facton che ci tiu absurda momento devas en la menso iri iel subgrunde au malantau la curteno de la atento ciutaga char oni ne povas ciam pensi pri tio se oni volas resti mense sana. La oceano da necertetso estas tro granda. Cai ni devas navigi surgi, au Zamenhof dirintus nagi surgi, per nia boato au shipeto. Cai... Ia. Mi esperas che mi faras mian plei bonon, facte. Mi estas convincita che mi faras, effective. Sed, quelc foie mi iomete dubas. Ciò mi povas conduti pli bone ol la maniero en quiu mi facte condutas. Por resti sana, farti bone, nur, ne nur mi, sed anco miai caruloi. Nu, mi lasas vin alla medito, resto con ni, cun meditu con ni. Dankon. Saluton. Kai bonvenon a nia nova zamenhofa medito. Hodio mi volas legi ca mediti kun vi sur kelkaj vortoj de Zamenhof kiun li proclamis sufiĉe forte en la parolado de la sesa congresso 1910, la lasta congresso en kiu li rolis kiel gvidanto oficiale dell'Esperanto Movado. Mi estas je pagio tricen naudec nau. Cai, arande de la fino, li diras la sequon. Carai congressanoi, cio, cion mi diris, ne estas la autora mem fido, char mi plene consentas cae confessas mal casce che por shangi ion e la natura irado de la internazi lingua afero, mi estas tiel same sen pova, kiel ciu alia persono. To Zamenhof agnoscas tre malferme cae forte che Esperanto nestas la Zamenhofa lingvo. Kai tio estis ege grave in tiu momento. Sed ancora gravas nun. Char Ni devas ripeti mult foie. Che malgra la facto che Zamenhof estas la iniziatoro de la lingvo, la lingvo partenas alla parolantoi. Ni neniam uh, subtaxu tion, kai aparte ni substreku la facton che iam Zamenhof consciis tre bone pre tio, cae sian tutan vivon li volis, li strebis, forlasi la autoretson de la lingvo. Do, pli ol che anche la autoritaton. Pli ol paroli pli la autoro d'Esperanto Esperanto esas pli bone paroli pli la iniziatoro. Kiu estis aparte vorto kiun li usis por difini in men. Nu ja, jen cio, cae la medito, cion uh, mi volas instigi al vi, estas, prepensu, ciu opportunas ancora unun al extera publico clarigition tion, cae cia maniere pli accurate tion fari. Memoru menzii, ancau Zamenhof mem. Dankon pro via tento, gis morgau, cae ciel ciam antauen, sen finem.